No, no. Acuérdese del nombre de la primera mujer que tuvo en su vida. No me lo diga, no me lo diga. Acuérdese, no me lo diga. Piense bien en ella. Concéntrese. Mírelo bien el billete, no tiene nada escrito. Lo voy a doblar. Aunque usted no lo crea, el nombre de esa mujer va a aparecer escrito en este billete. Piense en ella, déme la mano. Acuérdese de la primera mujer con la que tuvo en su vida, Cierre. Despacio, no muy fuerte, despacio. Ya, bátalo, bátalo. Esa es la primera mujer que usted tuvo en su vida.